Həyat nədir? Ölüm gerçəkdirmi? Fizik Erwin Schrödinger həyatı belə xarakterizə edir. Bütün canlılar nizamsızlıq və məhv olmaqdan qaçınırlar. Deyəsən, biraz mürəkkəb oldu. Bəs bu nə deməkdir? Gəlin, kompüterinizdəki yükləmələr qovluğunuzun kainət olduğunu fərz edək. Qovluq əvvəlcə nizamlı bir şəkildə olsa da, vaxt keçdikcə daha qarışıq, xaotik bir hal alır. Bu xaotiklikdə nizam intizamı enerji sərf edərək bərpa edə bilərsiniz. Canlıların etdiyi şeylər də elə budur. Bəs bütün canlıların ümumiləşmiş anlayışı olan həyat nədir? Planetimizdə yaşayan hər bir canlı hüceyrələrdən təşkil olunmuşdur. Təməldə bir hüceyrə nəsə hiss etməyəcək qədər kiçik protein əsaslı bir robotdur və həyata dair təyin etdiyimiz xüsusiyyətlərə malikdir. Bu xüsusiyyətlər nələrdir? Onu xarici mühitdən ayıran bir divarı var. Nizamı qoruyur, özünü tənzimləyir və sabit vəziyyətdə saxlayır. Həyatda qalmaq üçün bir şeylər yeyir, böyüyür, inkişaf edir. Ətraf mühitə reaksiya verir, təkamülə məruz qalır və ən əsası özünü çoxaldır. Amma hüceyrəni bu funksiyaya gətirən bu şeylər canlı deyillər. Bir şeylər başqa şeylərlə kimyəvi reaksiyalara girir, digər reaksiyalara başladır və sistematik olaraq bu reaksiyaların yaranmasına səbəb olur. Bu arada məndən asılı olmayaraq burada şey sözü biraz çox təkrarlandı. Elə buna görə də videonu hazırlamadan öncə bir neçə nəfərdən şey sözünü ümumiləşmiş anlayışda işlədə bilərəmmi deyə soruşdum. Onlar mənə əlbəttə ki, işlədə bilərsən. Hətta İmmanuel Kantın şey özündə şey fəlsəfi fikir də var imiş. İndi isə qayıdaq mövzumuza. Tək bir hüceyrədə hər saniyədə qarışıq bir orkestr formasında milyonlarla müxtəlif kimyəvi reaksiya baş verir. Hüceyrə bəziləri çox sadə, bəziləri isə çox mürəkkəb mikromaşınlara bənzər minlərlə müxtəlif protein yarada bilir. Təsəvvür eləyin ki, saatda 100 km sürətlə bir maşın sürürsünüz və maşın gedə-gedə küçədən topladığınız şeylərlə hər bir hissəni yenidən bərpa edirsiniz. Elə hüceyrələr də tam olaraq bunu edir. Lakin hüceyrənin heç bir hissəciyi canlı deyil. Hər biri təbii qanunlarla hərəkət edən cansız maddələrdir. Bəs həyat bütün bu reaksiyaların məcmusudurmu? Nəticə etibarilə yaşayan hər bir canlı məhvə məhkumdur. Bütün bu reaksiyaların məqsədi isə yeni varlıqlar yaradaraq, çoxalaraq cansızlığın deyil, canlılığın əbədiliyini təmin etməkdir. Bu prosesdə başlıca şey, Professor Niyazi Mehdi demişkən, nəsnə nədir? Burada canlılığın fundamental ünsuru olan DNT işin içinə girir. Həyat, belə desək, birbaşa olaraq genetik informasiya daşıyan DNT-lərdən ibarətdir. Hər bir canlı varlıq təkamülə tabedir və ətraf mühitə ən yaxşı uyğunlaşmış canlıların DNT-si həyatına davam edəcək. Əgər DNT-nin qabığından çıxartsanız, onun sözsüz ki, çox mürəkkəb bir molekul olduğunu görərsiniz. Amma öz başına o bir heçdir. Bu yerdə viruslar mövzunu daha da qəlizləşdirir. Onlar təməldə kiçik bir qabıq içindəki RNT və ya DNT-dən ibarətdilər və bir şey etmək üçün hüceyrəyə ehtiyac duyurlar. Onlar canlı və cansız mühitdə mövcud ola biləcək varlıqlardır. Yer planetində olan virusların ümumi həcmi 225 milyon kub metr təşkil edir. Barələrində düşündüklərimiz heç onların vecilərinə belə deyil. Təsəvvür edin, ölü hüceyrələrə soxulub, onları canlandıran viruslar belə mövcuddur. Canlılığın və həyatın elmi baxımdan nə olduğunu anladıktan sonra belə bir sual yaranır. Bəs bu həyatın başlanğıcı nədir? Ümumilikdə həyatın başlanğıcı haqqında 3 əsas fikir var. Bunlardan birincisi belədir ki, həyat yaradacaq ünsürlər dünyamıza kənardan meteoritlər, kometlər, kosmik toz buludları və başqa vasitələrlə gəlmişdir. Məşhur ingilis fiziki Lord Kelvin və alman fiziki Helmholtz da bu fikrin tərəfdarlarından idilər. Son illərdə Leslie Orgel, Fred Hoyle və tibb üzrə Nobel mükafatı almış Francis Crick kimi molekulyar bioloqlar bu fikri molekulyar təkamül nəzəriyyəsinə əsaslanaraq müdafiə edirlər. İkinci nəzəriyyə isə canlıların cansız mühitdən yaranması fikridir. Güclü bir radiasiyaya məruz qalan yer səthi kimyəvi baxımdan çox zəngin bir qatı maye ilə örtülü idi. Müxtəlif reaksiyalarla amin turşuları kimi fərqli üzvü birləşmələr meydana gəldi. Bu reaksiyalar və aktivlik nəticəsində metabolizmaya sahib çoxala bilən canlıların ilk nümunələri formalaşdı. Bu nəzəriyyənin əsas təmsilçisi isə Sovet biokimyatçısı Aleksandr Oparindir. Üçüncü fikir isə həyatın qaynağının fövqəltəbii bir qüvvəyə bağlı olduğuna əsaslanır. Canlılara məxsus xüsusiyyətlər onları cansızlardan ayırır və onların yaranışları arasında heç bir əlaqə yoxdur. Beləliklə, yer kürəsində həyat heç bir fiziki, kimyəvi, bioloji qanunlara əsaslanmayaraq şüurlu bir varlıq tərəfindən yaradılmışdır. Bəs sizcə bu nəzəriyyələrdən hansı daha doğrudur? Nəzərlər haqqında fikirlərinizi kanalıma abunə olduqdan sonra şərh bölməsində bildirə bilərsiniz. Nəzəriyyələr bir qırağa, hər halda biz bir şeyi anlayırıq ki, bütün canlıların əsasında duran DNT, eləcə də canlı və cansızların arasında keçid nümunəsi olan viruslar material etibarı ilə cansız şeylərdən ibarətdir. Nədən yaranmağımız hələ ki elmi olaraq müəmmalı qalsa da, bir canlı kimi canlı olaraq mövcud olmağımıza sevinirik.